iska horimaadyo siyaasadeed mararka qaarna faragelinno ciidameed waa dhacdo dhacday intii u dhexaysay toddobiiyo afartankii ilaa koob iyo sagaashankii waxa uu dagaalkan u dhexeeyey labada quwado marka adduunka ugu tunka weynaa maraykanka iyo sofiyeetkii waxa uu dagaalkan u qaybiyey adduunka laba garab oo kale ah shuuuciga uu hogaaminayay sofiyetigu garabka labaadina waa liberaali oo uu maraykanku hogaaminayey muuqaalkeena maanta waxaynu diiradda ku saaraynaa muxuu ahaa dagaalkii qaboobaa si maxaa loogu bixiyey magaca dagaalkii qaboobaa iyo jabkii ka soo gaadhay midowda sofiyeetka halkani waa halgan miidiya magacayguna waa axmed maxamed ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta dagaalkii qaboobaa waa erebixin loo isticmaalay in lagu qeexo xaaladii colaadda xiisaha iyo xifaaltankii ka dhexeeyey maraykanka iyo Midowgii Sofiyeedka laga soo bilaabo bartamii kii ilaa horaantii kii waxaa la sheegaa qofkii u horeeyey ee ereybixintan isticmaalay waxa uu ahaa saxafi u dhashay dalka Ingiriiska oo lagu magacaabi jiray George Orwell waxa uu ku sheegay maqaal uu ciwaan uga dhigay adeega iyo nukliyeerka waxaa faafisay maqaalkaas wargeeska Tribune ee Ingiriiska kadib waxa uu noqday ereybixin loo adeegsado dagaalkii ka dhexaloosnaa labada quwadood ilaa laga soo gaaray dhammaadka dagaalkii labaad ee adduunka maraykanku waxa uu jiray isbahaysiga dowladaha ee kala ah midowgii sofiyeetka faransiiska iyo ingiriiska oo kasoo horjeeday ciidamadii naasiyiinta iyagoona kala ahaa jarmalka talyaaniga iyo jabaan waxaa ku guulaystay dagaalkaas dowladihii isbahaysiga warbilowgii khilaafku waxa uu ahaa sidii loo maamuli lahaa adduunyada dagaalka dabadii taasoo abuurtay dagaal cusub oo la magacbaxay dagaalkii qabooba dagaal aan faraha lay saarin haddana la dagaalamay iyadoo laysu adeegsanayo wadamada dowlado kale hadafka laga lahaa dagaalka qabo waxa uu ahaa in labada dowladood mid waliba isku ballaadhiya adduunka isaga oo ka kala baabinaya waxa uu dagaalku si toos ah u bilowday markii uu shaaciyay madaxweynihii sofiyetigu joseph stalin in xukuumaddiisu yeelatay hubka xukuumaadee loo yaqaano nukliyeerka halka dhiggeeda maraykanku uu yeeshay sanadu markay ahayd kun sagaal boqol afar iyo afartankii una isticmaalay magaalooyinka kale ah hiroshima iyo nagasaki intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka intii u dhexaysay ilaa waxay labada quways ka hor imaadeen dhuleedka yurub iyo beriga fog waxa uu sofiyeetku gacanta ku dhigay yurubta bari halka uu maraykanku isbaaysi la galay yurubta galbeed laakiin meesha laysku haystay waxay ahayd dalkii jarmalka ee la jebiyey ciidamadiisa waxaa xilligaa dalka loo qaybiyey laba daamood daanta bari oo hoos tagta xoogii Sofiyeedka iyo daanta galbeed oo hoos tagay sida wadamada Mareykanka intii lagu guda jiray marxaladaas waxa uu loolanku u gudbay beriga fog shaqooyintu waxay gacanta ku dhigeen dalka Shiinaha taasoo micnaheedu tahay awood u korodhay midowga kun iyo kuuriyada waqooyi waxay weerartay iyadoo taageero ka helsay Sofiyeetiga jaarkeeda kuuriyada koonfureed oo iyaduna garabsanaysay maraykanka si loo joojiyo dagaalkaas waxay kuuri u qaybsantay ilaa haddana ay u qaybsan tahay laba qaybood waqooyi iyo koonfur dagaalkii qabo wuxuu ku fiday yurub ilaa meel kastoo adduunka ah halka uu maraykanku damcay inuu go'doomiye u baabi'iyo shuruuciyadda iyo abaabulka xulufadeeda gaar ahaan awooddii ciidan ee kaga sugnayd midowda sofiyetiga yurubta galbeed iyo bariga dhexe dhanka kale midowgii sofiyetigu wuxuu taageeray dhaqaaqyada shuruuciyadeed ee adduunka waxa uuna dowlado ka hirgeliyey bariga yurub latin america iyo waddamo kamid a ah koonfurta bari aasiya intii lagu guda jiray muddadaas ingiriiska faransiiska maraykanka kanada iyo sideed dowlado ka mida ah galbeedka yurub waxa ay saxeexeen heshiiskii isbaahaysiga waqooyiga atlantikada ee loo yaqaano nato taasoo ay dunidu u arkaysay awood iska caabin karaysa midooda soofiyeedka iyo inay dunida ka badbaadin doonaan dagaalka saddexaad ee ku safooda leh sidaasi la mid ah waxa uu soofiyetigu isna aasaasay isbahaysi la magacbaxay baxay warsow oo kulmiyey dowladaha yurubta bari dagaalka dhanka saxaafadda ayaan isna meesha ka maqnay kaalin weynna ka qaadanayay furinta colaadda waxa uu aasaahay soofiyetigu idaacad la magacbaxday idaacadda yurub ee xorta ah si uu ugu faafiyo fikradihiisa shuyuuciga ah isagoo jawlooyin uga dhigaya idaacadda b b c ee laga leeyahay dalka ingiriisiga iyo v o a da maraykanka marka laysku soo wada duubo dagaalkii qaboobaha dhacay iska horimaadyo dhanin gaadhay dagaalkii saddexaad adduunka waxaa baarliin loo qaybiyey laba qaybood u dhexaysay midowgii sofiyeetka iyo reer galbeedka waxa uu sofiyeetku gudoomiyey baarliinta galbeed sanadu markay ahayd ilaa waxaan isna ka maqnayn meesha dagaalkii kuuriya ilaa dagaalkii fiitnaam ilaa duulaankii sofiyeetka ee dalka afghanistan waana halkii ku jabay dagaaladaas ku xigay waxay dunidu dareentay inay qarka u saaran tahay in la galo dagaalkii saddexaad adduunka waa uu dhammaaday dagaalkii qaboobaa kadib burburkiiyo kala daadashadii ku timid sofiyeetka waxaa adduunka u hadhay hal labooda u feero weyn waana dowladda maraykanka guud ahaan intaas waa muuqaalkiinni maanta haddii uu qanciyahay laawin inaad leeg saarto haddaad nagu cusub tahay in soo biir oo sabskrayb saaraya siina sheer garee muuqaalka si aan u helno saaxiibo wanaagsan sidaad oo kale mahadsani daawaday wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh